Outra vez você me bloqueou As nossas fotos lá do Insta você apagou Te chamei no seu portão, você não me atendeu so mama eu sou o Hélio. Eu sou a Viviane. Bem-vindo ao nosso canal. Se gostou da música aí, pode compartilhar aí, nos apoiar aí com like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para nos apoiar aí. Muito obrigado. Obrigado.